ganito sasapitin yung mga idol oh. pag hindi kayo nag-iingat sa daan oh. kita nyo maluwag naman yung kalsada straight walang masyadong sasakyang dumadaan pero ba't na didisgrasya pa rin mga kamay yung so, kan kardan lang sus daghana grabe wasak talaga Grabe pagkatao. So bisan na disgrasya pa no? Bisan na na naon to say break, to say break na straight kay kuno. Dapat makapadap plane jara. Kusog ang daga na na kuno. Ha? Grabe yung baa. Nasaan ka? Gawa. Gawa na mo? Grabe ang dami siya. Nabuhay pa kayo yung driver eh, tsaka helper eh. Sus. talaga baliktad oh. warak na warak talaga mga idol